يا سيدي الحور العين إذا كانوا إلى الرجال فهذا منتهى التكريم إلى المرأة لماذا؟ المرأة هي آخر ما خلق الله يعني بعد أن خلق الله الملائكة والجن وإلى آخره صحيح. والحيوان آخر شيء خلق آدم عليه السلام من نفس واحدة وخلق منها زوجها إذا المرأة هي نهاية الخلق الإلهي فجاءت في منتهى الكمال ولم يشتق منها شيء فالمرأة عندها شعور بالكمال أما الرجل عنده شعور بالنقص لأن المرأة اشتقت منه أيوة. فالله يعطينا مثال أن المرأة في الجنة إذا حلت كل مشاكلها المعيشية لم يبقى عندها يعني من, من يعيلها ليست بحاجة إلى الرجل أما الرجل ولو حلت كل, كل أموره المعاشية لا تكتمل سعادته بدون المرأة لأن عنده هذا الشعور أما المرأة لأسباب اجتماعية عندها الشعور بالدونية هذا بحث آخر لكن الأنثى عندها شعور بالكمال وليس عندها شعور بالنقص جميل فهذا جميل تكريم للمرأة أنه ليست بحاجة للرجل إذا حلت أمورها المعاشية سبحان الله